像をご覧ください。画像を見ればお分かりを通り、本チャンネルの視聴者にはチャンネル登録をしていない人がいます。あまり好きではないけど視聴しているから登録したくないという方は、今からお教えする方法でチャンネル登録すれば、通知が来ません。